उई माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ फिर तो मारेंगे सबर करो इधर है मार करो Awesome. Awesome. आ जाओ आ जाओ. Awesome. Awesome. Thanks. Thanks. यार तीन नंबर हमेशा देर से आता है. Awesome. Awesome. आजा आजा बे बे ये देखो ये देखो घूम रहा है यार कर रहा है Thank you. रिवाइव रिवाइव ओ बच गया मैं बच गया तो बैठने में क्या तो निकलना आ जाओ ना भाई क्या कर रहे हो आ गए इधर ओ भाई ओए ओए कवर दे कवर दो कवर दो फायरिंग कर पाएंगे भाई हमारे तरफ नहीं नहीं enemy spotted. इधर दिखाई नहीं दे रहा वो. Okay, okay. बस मार कर. Awesome. Thanks. Awesome. Awesome. Mark location mark Assam Assam thanks किधर है चार नंबर माइक खोल के बोल दे जरा पूरा वाला दिखा दिखा दिखा